你叫什么名字？每个人都会需要向别人问名字。问你叫什么名字，或你叫什么？答我的名字叫晶晶，或我叫晶晶。 来自中国的小朋友们向大家介绍自己的名字。我叫黄潇彤，我叫徐潇山，我叫艾米。交朋友的时候，别忘了问对方名字和介绍自己的名字哦。